Три. А, всем привет, с вами Руси и... Да, ну, нажимай. Сегодня мы поиграем в Dota 2. Так. А, пока видео, точнее пока поиск игры будет идти, мы о чем мы с вами поговорим да, угу. А, все. Э, я пока поставлю на паузу, пока будет. Ну что, народ, а сейчас почти все загрузились. О, э, вот, начинаем. Um, даємо як. А там выключилось мы. Вадик будет играть за шамана, а я буду играть за хаоса. Ну, все сразу. Но вверх, короче, бежим. Угу. Все, сразу сюда. И... Эй, я рисовать не могу. Хорошо. Остальные только компетентны, короче. Он все выиграл, а остальные что-то тупят. Кто Орсу выбрал? Да, не знаю. А, то что ли? Да. Блин. Еще там снайпер. И, И еще какой-то человек его как зовут. А, я хотел его выбрать, но как-то, ну... А, что? Так, бежим наверх, э, шаман Вадик, точнее, уже Погнали. Да я, блин, я уже побежал. А, знаете, что мы сделаем? А, ты курьера? Mm -hmm. Кура, кура, кура, кура. Не вам что А, нет, еще не Да. Не знаешь, это раньше была кура? Ой. Какой бычок вообще, ладно. Ты сами? Ой. А, ну вот скоро еще такую э, Доротайда э, пацана одну попросим. И он начинаем там голову вообще классно. Но прикол в том, что я сейчас способность как бы сделал, ну, точнее, прокачку способности, чтобы мне показывали. Хм. А то так-то я не смогу. Ушли? Я пришел. Ну ты долгий. Пока хм. ты там свою куру покупал. Я сейчас, наверное, что-нибудь потом куплю. что не знаю, раз не будет. а, мы почти начали. Кстати, Вадя, если у тебя видео будет как бы долгое, да? Угу. То заливаться оно будет дольше. Да? Да. А, да, это понятно. Ты не глупый вопрос какие-то. Нет, нет. Ладно, все, позже, погнали. О, 11 секунда. Ой, он... я побежал. Короче, пофиг, я побежал. А, фиг вам. О, побежим, побежали. Здорово, пацаны. Хорошо, погнали, пацаны, как вы говорите. Так, вот, видимо, тут развалин. Так, сейчас мы... Вадик добьет его, да? Не, добивай, добивай. Тоже надо добивать его. Но это не очень. Почему? А, потому что все как бы хотят бежать на них. Чтобы уровень так знать. Куда побежала? Обратно, обратно. Бежать. А я смотрю, я... вот все, теперь нужно обратно. Там а, два чувачка ихних. Я, наверное, сейчас на одного что-нибудь брошу. Тут не надо. Я скоро в одного и все вместе зальемся, короче. А, ну хорошо. Давай тогда смотри вот этого камешка. Так, не говорю, конечно. Сейчас, пожалуйста, так, окей? Угу. Так. Короче, я буду танком, а ты будешь РДД. Ну, О, если... Да. Как, как я его помню. Так, главное сейчас вот этого замочить, и все будет чмоки-поки. Вот, я сейчас его местами поменяю. Не надо. Блин, я просто хотел, чтобы он к тебе телепортировался. Ну, ты же к ним подвигайся. А, ну да, блин. Думаю, не надо. Ой, давай, давай, давай. Не, не, не, пока что не надо. Я убью его здесь. Ну, Оп. Ай, бью как могу. Оп. Не-не-не, чувак, ты не уйдешь от меня. Ушел, блин. Я добью. А я не добил. Ну ладно, все равно убили почти. Ничего ну что У меня хп я побегу убить хочу. У тебя есть чем похилиться? А, я почти убил, меня там кра на красных бегают. Так я это тоже бегаю так. Блин, э, на базе, короче, вот таких как раз. Да, блин, кура быстрее не может. А скоро куру нормально возьму. О. О. -о, -о, -о. Умереть там. Я хочу просто ви... Просто ты ви. А, -а, кто меня... Зевс? Да. Зевс? Ну. Конечно, это как-то... Опа! И все. Иди быстрее. Я сделал, знаешь, что? Чтобы, ну, куры там одному человеку не да? Да. Я, наверное, сейчас даже куплю вот это. Ну ладно, потом. Так. Что-то я далеко от микрофона отошел, народ. Мне, да. Если меня не слышно было, то все провал серии. так, я подошел к Вазику, и сейчас мы, наверное, будем валить их. Ну, по крайней мере, я надеюсь, то, что мы будем их валить. О! Ну, нету. Ну, есть как бы, но как бы нету. Ну, иди сюда. Я на тебя кинул. Ну, спасибо. Ну, я знаю, кто там, там чувак, короче, был камешек. И он как бы мог, э, я мог его убить. Ну что поделать, не надо сливаться, не прям так есть. Так я подумал, есть. Ну все, давай. Эээ, что меня все мочат? Так, у тебя сколько денежек? У меня 1200. Угу, у меня 900. Из-за того, что я понакупался. Там, короче, где-то камешек засел, Вадя. Ну, сейчас идем это. Короче, ну, типа крипов в лесу. Ну, А, пошли на Аршана на третьем левеле. О, а, я убью его, нет. Есть. Вон он! Он не успел! Бью! Как могу! А, есть! Блин! А что, что я его оставил, да? Он говорит, что три я его убил, он меня убил. Я это... Я его, вот, короче, в этот... А, как там? Где тебя ну На И Потом... И ты знаешь, на самом его и, короче, убиваешь. Так. Ну все, ты пышусь? тебе. Ну, ты что, из игры выкупился? Ой, выкупился Нет. Нет, что-то типа, быстро верни. Потому что ты... Ой, зачем я назад написал? Наоборот, наступай! А, блин, денежек-то нету. О, нет. Так, так. Вадя, смотри, что я сейчас сделаю. Ко мне иди. Ну, ничего, мамы. Ну, мамы-то у меня нету. Смотри, что мы делаем. Опа! Быстрее бей его! Я его тпшнул, есть! О, у нас золото поделилось. Ну. Вадя, ты пошел да, покупать что ли? Ну, там, ну, 1940. Так у меня 1400, я пошел, ну, я куплю себе танго одно. Нет, ну, пока не сам кровь, не себя. А я что делаю? Я тут, у меня мало маны, но много хп. Может, это вообще мало. Ну, крах, короче, бери. Я бью их как могу. Ой-ой-ой, там Зевс, там Зевс, Зевс, Зевс. Ё-моё. А что мне тут закупить? Лошадки убегай. Так. Прикупай там только быстренько какая-то чушь. Скоро другую получим. О, да, наконец-то. Теперь могу доставить себе вот это и вот это. Хорошо, хорошо. Рыся, Рыся, там база, база. Да я знаю. Они ее сейчас несут. Если еще им той. Ну, давай одного, короче, дерни. А мы уже... А нет, мы все, мы сможем, мы сможем. Если мне сейчас кура принесет быстренько, то все, мы сейчас затащим. Быстрее, кура, ей. Так, погнали. Не ну, собойся. Э, ты. Припоминай. А я себе это... Мама. Да. да. Ну, же повернули. Ну, пошли. Ага, вон, вон, вон, вон, вон. Грубый просто. Так, если что, ультуй, а не, мне. А, вон. А, давай, потом с этим перепал. Я мага побью. А, ну сзади идет, отходи сюда. я отхожу, отбегаю. О! Кто кому сейчас отбегать будет, Лазя? Так. Сейчас ультаж. Варя, подожди, дай я тебя подхилю. Ой, мне и себя надо еще. А, на себя-то я вот так сделаю. Ну, Кушай. Ой, спасибо, Рожа. Пошли, короче. Мне нравится это. А, Руся, Руся. Бью! А, не успел, да? Mm. Я его почти. Убегай, убегай, убегай. Да я знаю, он сейчас там позовет чувачка своего. Выкупиться сможешь? Mm? А выкупиться сможешь, либо и так э, денежек мало? Не, ну, выкупаться не буду, не хочу не тратить. А, ладно. Так, я куплю... У меня шестой. Mm -hmm. Ну, у тебя-то шестой быстрее был, чем у меня. Быстрее. Ну, ну, а я похавать беру себе. Давай же, Кура, быстрее. Вадя, подожди. Что там взрыв будет? Там не только вот мы. Ну, да, не только? Там уже наши. А, ну ладно. Уже. О, Хускар. О, Вадя, пошли, я его сейчас поменяю. А не-не-не, это плохо будет, наоборот. Ладно, да, да. О, молочек. Ростмана. На, я его сейчас убью. А, блин. Что пойдет? Почти вот, почти вот, блин. Фигня. Ну да. Слушай, подожди, я маму тебе еще, да? Опа. А мне зачем-то? Ну что, все равно нас двоих. Я бы себе и тебе дал. А у меня-то зачем? У меня полная у нас все равно была. Нет, нет, это не все. А, у меня сейчас полная. На, молочек. Капец. Мочу. Зик, иди сюда. Да, беда, беда. Сейчас я подобью сколько смогу. Так отбегаю, вот теперь отбегаю. Ну тебе это везет, ты сможешь с дальнего расстояния его убить. Mm. Хм. Я тут такая. А, Варя, подожди, иди сюда. Mm. Так. Так, так, врыв, врыв. Врыв? Ладно, давай. А не получится, не получится, уходим, уходим. У меня получится вот так. Там, yeah. там пока мои копии появился. Вот, вот эти два. Вот этих? Сейчас мне... Mm. мне а, ну все равно пофиг. Убьем-то. Ну, Я ну, знаю. За них, конечно, поменьше, чем за крипов дают, но... Смотря ну, за кого. Погнали. О, мама. Обожаю тебя. Я собак специально купила, видишь? А, -а, -а. Знаю, знаю. Так, так, так, так, так. Вадя, вот этого. А нет, нет, все, все. Оббегай, оббегай, Руся. Руся, фига же сделал а нет, не получится. Руся, все, ты не Угу. У меня есть. Во, лови. Так. Пошли? Так, я, я иду первый, я танк. Ага, вон там они. Оп, оп. Ваня, сюда беги. А, там. А, ну ладно. Я хочу просто... Да, эти... эти... Что деньги забрать. А я... Ну, я почти снесу. Ну, зе А ну, укрепить-то я как там? Укрепляется-то. Сейчас не надо. А. Это когда мочат. А, а ладно. Ну, пофиг. А когда скрепляют растак, ничего не делают. Так, так, так, так, так, я вот этого. А не, не получится. На, получилось. Хотя бы что-то сделал. На, в одну точку. Вадя, отбегай, отбегай. Можно? Ай, А, бег... Оббегаю. А, один три. О, это было позорно. Сейчас я туда телепортируюсь, я выкупился. А, выкупился? Потому что таких очень надо выкупать. Я постараюсь так. Русь, быстрее, надо сюда беги. Ну, я бы постарался. Опнуть. Ну а я вот я возродился, взял все. Погнали. <laughs> На миг бы я уже не допешнулся. Ну все, где там они? Посмотри на мои хпшки, Вази. Эй, иди сюда. Ты куда, а? Ну ты чё? Ну, ну, я знаю. Я бегу как смогу. Я его тпшну. Лес, лес, лес. В лес, в лес, лес бегу. Сейчас все будет, водицы. Сейчас все будет, смотри. Оп. А, исчез, блин. Ну, не видел. Блин. Оу! Оу, чего не Ага, все норм. Все норм. У нас просто окей. Убил, убил, убегай. Так, я его смог, так поранил. Все, пошли. А, у тебя по хавке, хавка есть? Хавка нет. Блин. Ну да. А нет, я оттуда сам. Я куру. Да, куры, куры. Сейчас. Только что, знаешь, я в руки влетел-то вроде нажимаю Е, потом э, бегу и мне куток, потом смотрю, что бежишь от него. И вот так нажимаю, и тот курица превращается в телепорт. Так. кура быстрее! его О, мне level ни за что дали, круто. Так. Не-не-не, вот, вот этот нужно запорить. Кстати, посмотри, какой у нас сапог важен. А, Монстр килл. Писал, это наш, да, что блин? Вообще-то это не наш. Наш ну, это. Монстр ну, килл. Да. Ну, писал, да, ну, это да. Но у нас на меди прорыв. Ну, да. Вам пофиг, пробежим на ихнюю... Оу! Все, я тот смог. Так и снайпера подбил. О, боже! Ну, я вообще-то похилиться могу. Нужно, чтобы будет офигенно. Давай. Оп, Что ты мутишь? У меня маны нету. Лучше бы я сразу сказал, что у меня маны нету. Дракона нет минаквы способности, а так бы мы его хотя бы убили. Ну хотя просто бы так ударил. Это что-нибудь изменило бы? Да. Что? Все. Ну ладно, куплю перчаточку. Ну, ну мид, пошли. Ну, с вами сразу Ну, удачи на первой серии. Ну да. Но ну, а если мы выиграем, я просто удивлюсь. Ладно. Ты смеешься? Не, ну если мы выиграем, я удивлюсь. Да ну ты что? Ну я тут на меде или как. О, теперь наверх, наверх. А наверх уже я иду, думаю. А. Так, вниз, ой, на меде пока что нормально будет. Так, вот тут, вот тут, вот тут нужно быстро пройти. Их. Ну, запиши, ну, ну, ну, пошли. я уже тут давно. Так я жду... А, ты уже там, просто я ждал... <gasps> О! В тебя выстрелили. Так, смотри, вот он. Давай, обойдем. А я его на не... Чел, чел, помогите, Фелки. Фелки. Какой Фелки? Что ты тут насел? Меня тоже... Не пусти. Слушай, все Так. Офигеть. Ну у одного нашего 11,9. Это вообще... О, как раз сейчас мана восстановится. Восстановится и все. нашу куру. Ну что? Ну что то просто кур не умеет вытягивать. Наверх и держишь? Угу. На, на мид лучше, на мид. На меде как смогу, так вытащу. а там Угу. Спасибо, не буду. Я на него все, что смогу, сделаю. Пожалуйста, получай скотину. Варя он меня убил. Надеюсь, твои чувачки убьют его. Блин. Все, мы его затопили. Мы все убивали за мои ступи. Это хорошо. Ну, вон, смотри, внизу, ну, внизу-то не очень. Ну, не ну, внизу сейчас а, этого завалит. А нет, внизу снайпер. Это плохо. Давайте вниз. Monster kill. Ну, давай. Ну все, погнали, Вадя. Если мы тут вытащим, я пошел имя на них. О, я Бров Рейнджера возьму и чтобы он на него побежал тупо. Угу. Ой, ну, не, не туда! Ой! Все, что смогу, ты сделал. Нет, я смог, я как смог его ударом. Надо было бегать. Ну что? О, Рики. О, а, посмотри наверх. А? А? Два выключились из игры, а мы умерли Но я сделаю так, чтобы один побежал, и второй побежал на них. А второй вот сюда просто... просто... Ну, Стасенька во всем поиграет, по-любому. Ну, но это тот день, который очень не подумал, я... Что? Я, короче, не ту поставила, чтобы понять. Нет, очень не подумала. Смотря куда ты ее поставил. Прямо на меня. Это а как бы не очень-то продумал, может быть. Вадя! Дорогие, там уже пас, надо их бить. Бей! А он исчез! Я как смогу. Мои клоны, втащите ему. А, блин. Просто купи что-нибудь на... Одро в рейнджера можно поиграть. Так, все, Дроп Рейнджер типа побежит на этих, нафиг их это. А я этим играю. Кем? Лучником. А ну лучника убили. Это я как что знаю. Вадя, бей его! Как смогу? Есть! Я, я убил. Молочек. Но ну, я не уверен, то, что вы... Несу. Да что, мы поиграли по-любому. Мы не уже проиграли, а точно проиграли. проиграли. О, Рики, что смогу, то и сделаю. Нет, нет. А если лучником попробую? Да. А я и Рики буду играть пока что. А мой возродился. Все, Рики. Есть Рики, я умею. Я нет. Я вообще не пишу. А у вас ты рейнджер. Как бы твой шаман возродился? Я знаю. Куда идти на мид, на вверх, на низ? А, на мид. Я сейчас сзади иду, короче. Угу. Так, Руся, Руся. Как смогу? Меня с ней поделить, что ли? Я нормально так пошел. Кувыр, кувыр. Чё? Шаманом, давай, вот твоего шамана сейчас. Да блин, а что такое? Что? Мышка такая. А вообще-то кто-то тоже хочет управлять им. Ну, Дров Рейнджером. Кого? Эриксон. Да все, я сейчас все. как бандикам дога. Оп! Ага, думал. Да ё урса. Вадя! Вадя! Ну что такое? Я же делал все, что надо. Возмутило. Как? Mm. Да? Ну ладно, попробую дроп рейнджером. все, убери его. Серия прошла долго, 43, что там? 26. Да. Капец. Все, мы умерли. Ура, мы проиграли. не вид, а вот там. Все, пошли бавим. Ну ладно, первая серия прошла неудачно, конечно, вот. Ай, ну ладно, всем... Да, всем пока. С вами была Руся. Ну и Вайзек. Пока. О! -о, Вот молочек. А мне выпал на этого. Это тебе выпало? Да. Нет. мне на Пандору выпало. Подожди сейчас. Не, э, не так. А, это Пандоре выпало, блин. Ну ладно, всем пока, народ.